سبب في ضربة جزاء ربما يكون الحكم السيد رضوان نسيم قد صحح ما أخطأ في المرة الأولى أو صحح الخطأ في المرة الأولى المهم هناك ضربة جزاء بقرار من الحكم السيد نسيم رضوان لمصلحة اتحاد الجزائر وأمام الكرة كاسمي وفي المرمى جميلي التركيز العالي من الحارس طبعا الحكم يتدخل كاشمي يستعد أخذ الكثير من الوقت تنفيذ ضربة أخذ الكثير من الوقت هذا ضربة جزاء مطلوب التركيز اللاعب لازم يركز قبل ما يلحق الكرة لما يحط الكرة يكون يكون مركز للكرة ويخير المكان اللي يمد فيها الكرة جبيلي هو الآخر يركز حتى الحارس نعم يركز وما يتبعش نقول أنا يمشي في جهة لما يطيح في هذيك الجهه ممكن يخرج الكره ياسمي في مواجهه جميلي في هذه الضربه ضربه الجزاء لمصلحه الاتحاد قاسمي كان وراء ضربه الجزاء وهو من يتولى تنفيذ الضربه في الدقيقه الثانيه عشر من زمن المرحله الاولى قاسمي قاسمي الرسمي يسجل في مرمى جميلي الكرة في جهة والحارس جميلي في الجهة المقابلة والهدف وفرحة الأنصار الأنصار يشتعلون والسعادة والفرحة الكبيرة فوق مدرجات اتحاد الجزائر بالهدف الذي سجله قاسمي عن طريق في ضربة جزاء الحارس جميلي مشى آه، قبل ما اللاعب قاسمي صحيح يسعى الكره خلى له الزاويه محلوله آه، اللاعب قاسمي خدا كل وقته حط الكره على الجهه اليسرى تاع الحارس بطريقه ممتازه رائعه انتظر الحرس وبعد ذلك في الزاويه المعاكسه وفي الجهه المعاكسه تماما للحارس سنشاهد ردة فعل المولودية على هذا الهدف للاتحاد في الدقيقة 13 من زمن المرحلة الأولى يا لها من بداية قوية وكبيرة الاتحاد الجزائر أمام المولودية في هذه القمة الكلاسيكية المعروفة بالعيد المتسبب في ضربة الجزاء هو يتحصر ويتألم طبعا هناك المتحصر هناك الغانم وهناك النادم في هذه اللقطة التي تسببت في ضربة الجزاء من هناك الكرة لبشغير بصغير يلعب كره لبوقاش ينتظر بوقاش يلعبها لبصغير الانطلاقه والتغطيه